Quero mm, mm eh, empezar por, polo artigo 50 da Constitución Española, que di os poderes públicos garantizarán mediante pensións adecuadas e periódicamente actualizadas a suficiencia económica aos cidadáns durante a terceira edad. Así mesmo, e con independencia das obrigas familiares, promoverán o benestar mediante un sistema de servicios sociais que atenderán aos seus problemas específicos de saúde, vivenda, cultura e ocio. E se este artigo 50 da Constitución Española o poñemos en relación co 149, que é o que fala das competencias, que poderes públicos son os competentes para garantizar as pensións? O Estado. Entón, as pensións non as garantizan os cotizantes, nin, os, nin as garantiza o salario diferido que ti estás mm, cada mes aportando. As pensións as garantiza o Estado. Entón, non dice que as garantice a Seguridade Social, nin as garantice o Concello, nin as autonomías. É o Estado quen garantiza as pensións. Primeiro asunto. Falar das pensións, pois, as pensións non hai nada distinto de, dos recortes en educación ou dos recortes en sanidade. Non é nada distinto. É un problema de distribución, é un problema de que o capital acude presto alá onde hai negocio e desde logo nas pensións é donde hai máis negocio que en ningún sitio. Por lo tanto, os que están traballando e sobre todo a mocedade ten que convencerse de que o día de mañán as pensións van a ser de miseria para ir aforrando dentro do que poidan en plans de, de en fondos de pensións, en plans privados. E aí está o negocio, e esa é a estrategia. O problema das pensións non é un problema de cotizantes. E o problema das pensións, como da sanidade, como de todo, é un problema de reparto da riqueza. É un problema de PIB e de como se reparte. De esa riqueza que hai, como se reparte. E os repartos, para o reparto da riqueza hai tres instrumentos fundamentales. Un é o traballo, outro son os impostos e outro é a seguridade social. Entón, teñen que meterlle man a todo eso para son elementos confiscatorios a prol do capital. Desde os últimos 30 anos veñen cambiando as relacións de poder a prol do capital. A renta sempre era máis alta, a renta do traballo que do capital. Xa levamos anos que non, que a renta do capital é máis alta que do traballo. E siga aumentando, e siga aumentando a desigualdade. E é un problema de, de distribución de riqueza. Son elementos confiscatorios do capital que acude ali a donde pode quitar e onde, ademais, con todos estes aparatos de propaganda que decía Berto, con todo este bombardeo, pois desmobilizando. E tamén hai que decir, e o vamos a ir vendo, como eh, os sindicatos españóis, fundamentalmente Comisión e UGT, axudaron tamén nesa estrategia. Non? Cal é a estrategia do capital con respecto a, a este tema? Bueno, pois houbo catro reformas, catro grandes reformas laborais catro grandes reformas laborais para meterlle man no peto aos traballadores para baixar os salarios e empeorar as condicións de vida. No ano 84 é a primeira e, e dase ah, mm, en fin, espero que, que poida explicar isto ben porque eh, é sin, sin presa eh, pero sin pausa e ademais un camiño moi claro de avance para o capital. A primeira no 1984 é a flexibilidade na entrada ao traballo. Entonces, algúns vos acordaredes, outros non, pero daquel contrato de fomento do emprego que se renovaba cada seis meses hasta tres anos e era un contrato sin causa. A partir de aí xa se instaura a mentalidade e a cultura na patronal da temporalidade e seguimos, e seguimos así. Hasta ese momento non había ese, esa, esa cultura, nin esos contratos tiñan que ter causa. A partir de aí Aquelo foi, bueno, pois no 84, no 85, houve unha reforma da Seguridade Social, que agora nos parece lonchana e ao mellor non importante, pero bueno, daquela, para, base, para o cálculo da base reguladora se collían os dous últimos anos. E para ter dereito a... E entonces dos dous últimos anos se pasa a oito, xa se colle máis para atrás. E para ter dereito a unha pensión tiñas que ter 10 anos cotizados, xa se pasa a 15. En 1994 ven unha reforma laboral e a reforma laboral se centra na flexibilidade no traballo. Ahora que xa conseguiran a flexibilidade na entrada, ahora cando estás dentro, máis flexibilidade. A lei se retira en 11 aspectos, se derrogan as ordenanzas laborais e, por exemplo, se non se negocia, pois desaparece o plus de nocturnidade, antigüedade e moitas outras cousas. Flexibilidade no centro de traballo, flexibilidade no traballo, flexibilidade nas condicións de traballo, empeoramento das condicións de traballo, recortes aí. Inmediatamente despois se reúne o Pacto de Toledo e o Pacto de Toledo establece outros criterios. Os los podo eh, explicar. O artigo 86, antes do Pacto de Toledo, establecía como fonte de recursos da Seguridade Social as achegas progresivas do Estado que se consignarán nos orzamentos xerais e as que se precisa acordar por exigencias da coxuntura. Despois estaban como fontes de ingresos as cotizacións sociais, as sancións, patrimonio e outros, pero a fonte principal as achegas do Estado. Isto hasta a lei de 1997. O Pacto de Toledo cambia ese criterio Despois, cando se firma a, a reforma, a reforma desa, dese ano, que foi en 1997, pero agora explico en que consistía, aí xa desaparece a responsabilidade do Estado. E o artigo 86 xa non fala mm, así, dice as prestacións contributivas financiaránse basicamente coas cotizacións sociais. O sea, xa cambiou o conto, xa non é... Isto, entonces, que te están dicindo? que as pensións contributivas se financiarán coas cotizacións, o sea, cos cotizantes que haxa no sistema, no sistema da Seguridade Social. Xa desaparece o Estado. Que reforma foi esa? Pois foi, efectivamente, despois do Pacto de Toledo, o Pacto de Toledo foi aplaudido por Comisión de UGT, e no, en, en octubre de 1996 eh, se chega a un pacto que despois dá lugar a esta lei do 97. Eh, que pacto foi? Bueno, pois xa se aumentaron eh, de 8, se colleron eh, de 8 a 15 anos para o cálculo da base reguladora, xa, xa tiraron para atrás hasta os 15 anos, con 15 anos que se ten dereito a cobrar unha pensión se cobraba o 60% da base reguladora, se pasou a cobrar o 50%, e se alteraron os porcentaxes en función dos anos cotizados, baixándolle a pensión a todos aqueles que tiñan cotizados menos de 25 anos. Os que tiñan máis de 25 anos, non por esa vía. Por esa vía non, pola outra, ao ampliar o, o, os anos, o período de, para o cálculo da pensión, sí, pero por esa vía non. Perxudicando, como veremos sempre, en maior medida as mulleres que tiñan unhas carreiras de cotización máis cortas. Imaginaros ahora, ahora mismo, eh, o 49% das pensións están por debaixo do umbral da pobreza, que son 667,76 euros, o 49%. Pero dese 49%, os homes son o 22 e as mulleres o, 67, o 68. Todo ten unha... e todo ven de, de, de algún sitio. Reforma laboral do 2010. Salí, o sea, entrada no 84, flexibilidade no traballo no 94 e no 2010, flexibilidade na, na saída. Flexibilidade na saída. O sea, facilidades para o despido, facilidades para o despido, cambio do, do despedimento objetivo e abaratamento do despido. Facilidades e abaratamento do despedimento. Eso foi na reforma do 2010. Inmediatamente, no 2011, reforma da Seguridade Social. Está, vos acordades todos, porque fai, e ademais eh, foi moi escandalosa, porque se aumentan o período xa para da base reguladora se collen 25 anos e se aumenta a idade de xubilación, 67. E aparte, xa non son 35 anos para cobrar o que a xente dice o 100%, que nunca é o 100%, pero bueno, xa non son 35 anos, son 37. E outras medidas máis, por exemplo, as lagoas mm, cando hai, eh, por, por lo que sea, que eh, períodos en que non cotizas porque non estás traballando e tal, se integraban pola base mínima. Ahora se integran polo 50% en algún caso e en outros desaparecen. Outra vez perxudicando máis aunque menos carreiras de cotización ou máis lagoas de cotización ten que son as mulleres. Esta reforma tamén foi asignada, igual que anterior, por comisións de UGT. ¿Mm? E despois deu lugar á lei. Estaba o goberno Zapatero. No 2012 entra o Partido Popular con maioría absoluta e unha reforma laboral que xa toca todo. Toca a entrada, o do medio, a salida, todo. <coughs> Precariedade, baixos salarios e demais. No 2013, reforma da Seguridade Social. O sea, é sempre a mesma estrategia. E que pasa no 2013? É o que lle chamamos a reforma silenciosa porque non é tan escandalosa como a outra, que a outra sigue en vigor igual, pero introduce dous mecanismos que son realmente devastadores eh, para, para a pensión. Un é o do 0,25%. Aí hai 13 variables que influyen, pero, bueno, eh, todos os economistas e, actuarial, e, e técnicos actuariales calculan que nunha década non se poderá subir máis do 0,25 con esta lei o 0,25. No 2006 subiu un e medio, non? O, o IPC. Bueno, pois xa perdimos, canto? Un, un 15, un, non, un 20, un, tanto non. que non sei restar. Un 50 menos 0,25, un 25, ou un 25. Este ano, o no plan que presenta o goberno en Bruselas, calculan a inflación nun 1,8. Bueno, pois xa acordaron subir o 0,25 a ver canto vamos a perder. Ahora ir calculando así, e si o que parece claro é que hai un repunte da inflación, <coughs> vamos a ver <coughs> canto vamos perdendo cada ano. Eso por unha parte, pero pola outra está o que lle chaman factor de, isto é índice de revalorización, o sea, o 0,25. E agora está o factor de sostenibilidade, que entra en vigor o 1 de xeneiro do 2019 se non cambian as cousas. E que é iso do factor de sostenibilidade? Poñen unhos nomes. Pois iso é que canto máis dura a xente, menos cobran. Eso quere decir que de... Eso quere decir, sí, parece, parece de broma, porque realmente parece de broma, pero eso quere decir, estamos falando sempre de expectativas de vida, non? entonces que ademais veo aumentando, incluso na época de crisis desde o 2008 sigue aumentando. Bueno, pois pues esa expectativa de vida quere decir que se si ti te subilas con 67 anos e dices a media a media de ¿verdad? está en 84, en 83. Entonces, nesos anos ti vas a cobrar tanto, vamos a poñerlle 100. Bueno, pois pues, se a expectativa de vida aumenta e, e entonces pasa en vez de 83 a 84, vas a colgar esos 100, por lo tanto, hai que quitarche mes a mes. Si sigue aumentando, claro, ah, o propio goberno cando presenta cando presenta o cando presenta <clears throat> a memoria económica da reforma que presentou no Consello Económico e Social calculaba que eso sería un aforro, o sea, un recorte, cando le falan de aforro, nós temos que entender recorte, un recorte do 0,48% cada ano. Bueno, vamos a poñernos en 10 anos, que por unha parte da inflación vayamos perdendo un punto e medio, eso é un 15%, máis o 0,48 é un 4,80. Bueno, pois estamos nun 20% en 10 anos de pensión. Por esa vía, solo por esa vía. Entón, para que carallo queren máis reformas? Quero dicir, xa, xa estamos, eso hai que revertilo, porque eso é devastador, e eso é así sempre. Quero decir, entonces, antes as pensións se revalorizaban en función do IPC. Bueno, era discutible, porque o IPC, bueno, eh, tal. Pero é que agora é o 0,25, isto é, isto é un desastre. E ademais tuveron sorte, porque como antes a inflación era negativa, pues encima presumían de que subían as pensións. E a xente calada, porque, oi, ainda normal, mal, ainda menos mal. Pero claro, agora a causa cambia e a lei está aí. Entonces, Quero dicir, a estrategia é sempre a mesma. Traballo, os ele, nos elementos redistributivos da sociedade, que son traballo, impostos e seguridade social. Entón, lle meten man ao traballo inmediatamente a seguridade social. Lle meten man a clase traballadora, os que están traballando e os que están, son pensionistas e nos impostos, pois, en fin, non, pode, non tal, pero bueno, o 56% era antiguamente, se foi rebaixando, hoxe as rentas altas están no 43, se paga o 43. A fiscalidade na Unión Europea máis baixa despois de Irlanda é a española, máis que Grecia, máis que Portugal, moito, moito máis baixa que Francia, moito máis baixa que Dinamarca, claro, ou que Finlandia, pero Quero dicir, aí hai marxen, pero estamos nesa política. Por eso digo, non é un problema de cotizante, non nos mm, enganchemos a esos argumentos. É un problema de reparto da riqueza e é unha estrategia do capitalismo. E o capitalismo non é o que ten un comercio e ten, é o gran capital, é a banca, as grandes corporacións que son as que estafan. E falando de, desas corporacións, o último informe dos técnicos de Facenda calculaba en 90.000 millóns o fraude fiscal. Como que non hai cartos? Hai cartos para que os teñen outros, pero hai cartos de sobra. E vamos a falar entón da Seguridade Social. Por exemplo, cousas que se poden facer inmediatamente. Desde logo, o principal, todo isto que vou a contar son parches. O principal é que haxa traballo e que o traballo, e que o traballo sea un traballo digno estable con perspectivas que un poida decir, bueno, pues me vou a meter a comprar un piso ou, me, ou que se movan os cartos, que haxa diñeiro, eso distribuye, eso eh, iguala. Pero claro, con este tal, donde o 25% dos contratos son contratos de menos de unha semana, de menos dunha semana. Este ano houve 2.000 e pico, 2 millóns e pico de contratos. Un de cada catro era de menos dunha semana. Ah o contrato a tempo parcial. Eso era un 8, representaba un 8%, ahora xa está cerca dun 16. Pero, claro, contrato a tempo parcial, que te contratan por 4 horas e despois ainda xornada e media. É decir, que, eh, claro, con ese sistema non hai ingresos na Seguridade Social, home, claro, non hai ingresos na Seguridade Social, ni nas casas, ni en ningún sitio. Pero, bueno, vamos a ver cousas concretas os, nas, no que lle chaman políticas activas a mitad dos orzamentos das políticas activas, concretamente no 2016, 3.700 millóns de euros foron bonificacións e reducións bonificacións e reducións das cotizacións ás empresas pola contratación. Solo as reducións de cotización son 2.100 millóns, en total 3.700 millóns de euros. Os, os os médicos e as enfermeras e todo tal, eso paga o Ministerio de Sanidade e o personal que ten contratado de administrativos e de todo paga o Ministerio. Bueno, pois o Ministerio de Traballo resulta que non paga o personal da Seguridade Social, que o paga a propia Seguridade Social das cotizacións, dos ingresos das cotizacións. Que pasa? Por que? non ten sentido. Pois eso son 2.357 millóns de euros no 2016. Os gastos corrientes, pois, gastos corrientes, luz, auga, papel, tal, non sei que, son 1.478 millóns que non os paga o Ministerio. E os investimentos reais, o que se hai que comprar, esos son 223 millóns de euros. En total, estamos falando de 4.059 millóns de euros máis 3.700 xa debemos levar unhos cantos. Vamos a ver con o destope. Todos aqueles hasta 3.600 euros, hasta 3.600 euros hai que cotizar, pero se si ganas máis de 3.600 euros, eso non cotiza. O que ganes máis de aí non cotiza. É dicir, bueno, non serán moitos. Pois, pois son mil. De 18 millóns de cotizantes que temos ahora mismo, 1.050.000 cobran máis de 51.000 euros ao, o ano, co cal hai unha parte... Ah, pero hai, por exemplo, 127.000 que cobran máis de 100.000 euros. 127.000 personas que cobran máis de 100.000 euros. Entón, hai 50, 60, 70.000 euros polo que non cotizan. Por que? Porque cobran moito, será, non sei por que non cotizan? Bueno, pois se cotizaran todas esas personas, o cálculo que se tal, estamos falando de 7.700 millóns de euros. 7.700 millóns, que hai kilos sumando. Outra cuestión é o goberno, que presume de que está forrando en desemprego. O, o desemprego, que sabedes que é unha cotización específica, ten superávit. E máis, neste ano, a, a, a, en antes de cerrar o ano, eh, en, a finales de novembro, tiña 2.000 millóns de euros de aforro en desemprego. Por que? Porque no 2012 cambiaron a lei, dificultaron o acceso tal, pero claro, toda esa xente que ahora mismo non ten desemprego e por eso se aforra o Estado, porque non, porque, porque non accederon, porque os expulsaron do, do, das prestacións, todas esas personas cotizaban a Seguridade Social. E agora non cotizan. Entón, claro, se presume 2.000 millóns, agora temos 2.000 millóns de superávit no, no, no desemprego, e claro, e, e, e o déficit na seguridade social. Pois, todo, todo isto é así, todo isto é así. Entonces, insisto, non é un problema de cotizante, ni de tal, é un problema de reparto da riqueza. E é unha degradación programada das pensións, porque agora insisto, non hai menos cotizantes que no 2011, pero é que cando a cousa iba ben e había excedentes e o fondo de reserva se aumentaba, como foi no 2011 precisamente, houve unha reforma aumentando a edad de xubilación e aumentando o período de cálculo para a base reguladora. O sea que non, é, non nos podemos creer nin podemos interiorizar, como decía Berto, de que isto non ten solución. Isto ten unha solución sencilla, porque cartos hai a patadas que pasa que é o Estado quen ten que garantir eso e, polo tanto, exixir unha pensión digna non é non, non, non ten nada que ver cos cotizantes. É exixir ao Estado que a garanta. Ese é o tema. E para eso son as manifestacións que vamos a empezar xa, no, o día 28 xa empezamos con isto. Para isto é ir buscando en todos os sitios apoios, charlas nas empresas, charlas en calquer espacio público, ir buscando unidade, ir buscando confluencias con plataformas que existen, con todo, porque isto ten que ser unha corriente social enorme, enorme, que paralice todo isto e que recupere os dereitos. Pensións, non pode haber un, ou non debería de haber unha pensión por debaixo do salario mínimo. E aí hai moito que facer aí hai moito que facer. E despois derrogación das últimas dúas reformas, da 2013 e da 2011. Iso é elemental. Outra cuestión, que é o mundo ao revés, tamén pasa no ensino, eh? pero é o mundo ao revés. O sea que os plans de pensións, pero os plans de pensións económicamente non son rentables. A única rentabilidade que teñen é a desgravación fiscal. O sea, que os que non podemos facer un plan de pensións e estamos pagando aos que sí poden facer para que desgraven. E isto, como se come? ¿No? Como os que non poden mandar eh, os nenos a unha escola concertada e están na escola pública e están pagando aos que sí poden. O sea, isto é o mundo ao revés. Pois pues isto é unha cuestión. Eso eu non o teño calculado o que sería, pero seguramente sería moito mellor porque ya estamos, están desgravando por, por un plan de pensións, o sea, desgravando. Mientras que os demais están baixando as pensións e, e ademais non poderían nunca eh, contratar un plan desos porque apenas chega a fin de mes. Entonces, eso é outro elemento. Por lo tanto, e eu xa acabo con un chamamento claro a, a mobilización, non? porque é a única forma. Berto ten razón nunha cuestión que é fundamental e hai que metela aquí. E é que hoxe a situación política é moi inestable. E esa presión que se faga pode ter resultados directos e inmediatos. Entón, temos que ter confianza neso. Porque se nós non vemos claro que con movilización se pode conseguir algo, pois a xente non se moviliza, se queda na cara e de total para que. Pero cando hai posibilidades, e agora as hai de verdad, porque a situación política é inestable e o goberno é débil, como non temos efectivamente nin medios de comunicación, nin, nin televisión, nin esas cousas para contrarrestar todo isto, a única forma nosa de contrarrestar e de parar todas estas, estos recortes é movilizarnos, movilizarnos e movilizarnos. E aí, con este chamamento, pois, acaba a miña intervención.